पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर में अल्टरनेटर का मीनिंग होता है जनरेटर जैसे कि सपोज कोई फंक्शन है आपने वहाँ पे लाइटिंग की है लेकिन नंबर्स ऑफ लाइटिंग अगर बढ़ रहे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लोड आपका वहाँ पे बढ़ रहा है हेलोजन लाइफ है डीजे सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है आपका डिमांड बढ़ रहा है सो वो डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ता है जनरेटर में अगर आपने वहाँ पे जनरेटर यूज़ किया है तो तो जो जनरेटर है वो फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं हो रहा है इसलिए आपको दो जनरेटर चाहिए तीन जनरेटर चाहिए एक्स वाई जेड तो जितने में जनरेटर आप लगे आप यूज़ करोगे वो पैरेलल होना चाहिए जो लोड आपने कनेक्ट किया है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए जो आपने लोड लगाया है उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं वो सेम होने चाहिए जैसे कि तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है first is phase sequence second is a frequency and third is a voltage voltage तो आप वोल्ट मीटर से चेक चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंसी मीटर से चेक कर सकते हो लेकिन what about the phase sequence तो फेस सीक्वेंस का मतलब क्या है आर वाई बी तीनों भी एक साथ कनेक्ट होना चाहिए अब इसका मतलब क्या है अगर आर वाई बी की जो भी मैग्नीट्यूड है जैसे वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वही प्रपोर्शन में जो नेक्स्ट जनरेटर है उसका भी सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए इसको फेस सिक्वेंस बोला जाता है R Y B R Y B match होना ये जरूरी नहीं है लेकिन उससे R Y B R Y B के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी मैच होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर में तो तीन चीज़ों को चेक कैसे चेक करना समझ में आया तो हम अभी देखेंगे कि तीन मेथड है उसके चेक करने के फेस सीक्वेंस चेक करने के first is a lamp dark method second is a lamp bright method and third is a synchronoscope तो देखेंगे तीनों मेथड क्या है लैम्प डार्क मेथड अभी आपके सामने देख देख रहे हो आप दो अल्टरनेटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ये रनिंग अल्टरनेटर है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है काम में है आर वाई बी तीन यहाँ पे आई सी डी के साथ या फिर आइसोलेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जब ये स्विच मैं ऑन करूँगा तो ये अल्टरनेटर है उसको तीनों फेज़ मेन सप्लाई को कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई यहाँ पे मैंने R Y B colour code में दिखाया है थ्री फेज सप्लाई है थ्री फेज सप्लाई आप वायर से भी यूज़ कर सकते हो केबल भी यूज़ कर सकते हो या फिर बस बार भी यूज़ कर सकते हो फिर बस बार का मतलब क्या है यहाँ पे बस बार का मतलब है ये लॉन्ग कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है मेटेलिक की जैसे कि अब अगर आप देखोगे कोई मेटेलिक स्केल आप देखोगे उसी तरीके से होता है लेकिन उसका लेंथ और विर्थ वो जरा थोड़ा अलग होता है तो ये हो गया बस बार तो तीन बस बार है आर वाई बी या फिर तीन केबल आपने लिए वही मेन सप्लाई आ रहा है यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये ऑलरेडी मेरा वर्किंग में है एग्जिस्टेंस है लेकिन जो मैं नया सेकंड या फिर थर्ड जो भी है वो यूज़ करना है मैंने वो यहाँ पे इनकमिंग अल्टरनेटर से मेंशन किया है अभी देखो अभी आप बोलोगे यहाँ पे दो लैम्प क्यों यूज़ किए गए हैं कीप इन माइंड यहाँ पे जो थ्री फेज सप्लाई मैंने लिया है या फिर आप लोगे वो फोर फोर्टी वोल्ट के आसपास होगा और मेरा जो लैम्प का इनकंडेंसन लैम्प का जो रेटिंग होता है वो टू फोर्टी वोल्ट होता है सो टू फोर्टी वोल्ट को अगर आप फोर फोर्टी वोल्ट दे दोगे तो मेरा लैम्प उड़ जाएगा तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा मेरा वोल्टेज डिवाइड होगा और लैम्प मेरा ख़राब नहीं होगा तो इसलिए 440 के एक्रॉस में 240 वोल्ट नहीं यूज़ वोल्ट का लैम्प नहीं यूज़ कर सकता इसलिए मैंने दो लैम्प यहाँ पे सीरीज़ में यूज़ किए गए हैं अभी मुझे ये पता नहीं है कि मेरा यहाँ पे आर भी कौन सा है या फिर फेस सिक्वेंस मैच हो गया या नहीं तो क्या किया है मैंने यहाँ पर एक अल्टरनेटर लगाया है कोई भी ती, तीन फेज़ लेना है कोई भी तीनों फेज़ के बाहर कोई भी तीन इसको लगाना है ये मुझे पता नहीं है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आर को आर लगाया है वाई को वाई लगाया और बी को बी लगाया है ताकि एग्ज़ाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी ना आ रहा है तो देखो इस आर के बीच में दो लैंप लगाया है वाई के बीच में दो लैंप है और बी के बीच में भी दो लैंप है आई सी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो ये चालू हो जाएगा इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा चालू हो जाएगा लेकिन मेरे को दोनों का भी फेस सिक्वेंस सेम रखना है वोल्टेज सेम रखना है फ्रिक्वेंसी सेम रखना है फ्रिक्वेंसी सेम कैसे होगी रनिंग अल्टरनेटर का जो भी स्पीड है वही प्रपोर्शन में अगर ये है तो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए आपको प्राइम मूवर आप एडजस्ट कर सकते हो प्राइम मूवर का मतलब क्या है petrol diesel pressure of water etcetera तो ठीक है इसको घुमाने के लिए जो चीज़ लगती है उसको प्राइम मूवर बोला जाता है इसको मुझे चेक करना है इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आई ऑन नहीं करना है क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि फेस सिक्वेंस मैच हो रहा है नहीं अगर फेस सिक्वेंस मैच है तभी आपको इसको ऑन करना है फेस सिक्वेंस मैच नहीं है तो इसको ऑन नहीं करना है तो देखो मैंने तीनों कनेक्ट कर दिए अब जब यहाँ से सप्लाई फ्लो हो रहा है मतलब जब यहाँ से सप्लाई फ्लो होगा वन टू थ्री यहाँ पे तीन लैम्प यहाँ पे तीनों फेजेस में है तीनों लैम्प अगर इक्वली ब्राइट और इक्वली डीम हो रहे हैं तो इसका मतलब फेस सिक्वेंस करेक्टेड है आई रिपीट तीनों लैम्प मतलब ये वन टू थ्री ये तीनों लैम्प जो दिए गए हैं ये तीनों भी इक्वली लाइट डार्क होना चाहिए और डीम होना चाहिए तब फेस सीक्वेंस क्लियर है या फिर तीनों भी इक्वली ब्राइट ही रहना चाहिए ये कंडीशन है अगर ऐसा हो रहा है ये ग्लो बाद में ये ग्लो फिर ये ग्लो फिर ये ग्लो ये ग्लो अलग अलग इसमें ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है फेस सिक्वेंस करेक्ट नहीं है भाई फेस सिक्वेंस करेक्ट क्यों नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये जो आर वाई भी है ये तीनों भी मैग्नीट्यूड के साथ अप एंड डाउन हो रहे हैं तीनों का मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे फ्लिकरिंग होगा और ये एक साथ कनेक्ट एक साथ क्या हो गए ग्लो नहीं होंगे तीनों को एक साथ ग्लो करने के लिए इनका फेस सिक्वेंस और मैग्नीट्यूड है ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तभी वन टू थ्री और तीनों भी लैम्प क्या हो गए इक्वली ग्लो हो गए जब तीनों भी इक्वली ग्लो हो गए तभी आप अगर हो रहा है तभी आपको इसको ऑन करना है तो यही इस इस मेथड का ड्रॉबैक है कि ये जज करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है मतलब क्या है तीनों को कब कब तीन एक साथ में ये हो गए और कब मैं इसको ऑन करूँगा ये जज करना बहुत डिफ़िकल्ट है this is the disadvantage of lamp dark method अभी डायग्राम और वर्किंग आपको समझ में आया लेकिन एग्ज़ाम में उसका कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है डायग्राम में जो भी लिखा हुआ है वो आपको एग्ज़ाम में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखना है जैसे जैसे कि alternator load lamp load ICDP isolate circuit breaker जो भी आप डायग्राम में दिखा है तो ये कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखना है दो लैंप को सीरीज में क्यों कनेक्शन करना है ये आपको क्लियर हो गया तो क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सीरीज में कनेक्ट है तो तो भी इस तरह के ड्रॉबैक्स क्या है इसके दो मेन ड्रॉबैक्स है जो है सो कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन में जो आपके सर्किट डायग्राम में है या फिर डायग्राम में जो है उसको एक्सप्लेन करो प्रॉपर पॉइंट में तो आपके कंस्ट्रक्शन के लिए मार्क्स मिल जाएंगे आपको दो लैम्प सीरीज़ में क्यों आप यूज़ करोगे उसको भी प्रॉपरली मेंशन करो क्योंकि जो आपका लैम्प का रेटेड सप्लाई है वो 250 वोल्ट है ईच लैम्प का और आप जो थ्री फेज सप्लाई दोगे वो उससे ज़्यादा होता है तो लैम्प उड़ जाएगा इसलिए लैम्प को लैम्प का जो फिलामेंट है उसको आपको ब्रेक नहीं करना है इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा सीरीज़ में यूज़ करना पड़ेगा तो ये आप मेंशन करो वर्किंग की बात करोगे तो सो so, जब आप सप्लाई ऑन करोगे सेकंड में तो supply if supply is made on दो फ्रीक्वेंसी होगी two frequency of the alternator and grid मतलब अल्टरनेटर का और ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए If supply is made on two frequencies of the alternator and grid are same, then and there is no potential difference and lamp will not glow. अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों का अगर सेम होगा तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं वो नहीं होगा इसलिए लैम्प क्या होगा ग्लो नहीं होगा अगर दोनों का फेस या फिर दोनों का जो भी फ्रीक्वेंसी है अगर अलग अलग है तो लैम्प क्या होगा अलग अलग तरीके से ग्लो होंगे existence alternator is connected on the bus bar of the power supply line existence alternator का मतलब क्या है वो मेन पावर सप्लाई जो मेन पावर सप्लाई आ रहा है उसके साथ वो कनेक्टेड है और इनकमिंग अल्टरनेटर का मतलब है जिसको आपको चेक करना है उसको इनकमिंग अल्टरनेटर बोला जाता है अगर ये a sequence of incoming alternator is opposite to incoming bus bar मतलब जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसका जो भी फेस सीक्वेंस है और बस बार का मतलब मेन मेन सप्लाई का जो भी फेस सीक्वेंस है अगर वो ऑपोजिट है दोनों अगर ऑपोजिट होंगे तो all the lamps are glowing simultaneously मतलब सभी लैम्प क्या होंगे साइमल्टेनियसली ग्लो होंगे डिपेंड्स है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी बिटवीन द अल्टरनेटर में क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से क्या होगा वो ग्लो होंगे in this situation phase sequence is to be corrected मतलब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको फेस सिक्वेंस करेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया तीन लैम्प है तीनों लैम्प भी अगर अलग अलग इसमें फ्लिक मतलब फ्लिकर हो रहा है या फिर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब फेस सिक्वेंस वो करेक्ट नहीं है आपको करेक्ट करना पड़ेगा but if all the three lamps are glowing brightly at a time dark no light और नो लिटल फ्लिकरिंग और bright there is a correct phase sequence of the alternator मतलब क्या है तीनों भी लैम्प अगर सडनली डार्क हो रहे एक ही मोमेंट पे अगर डार्क हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है फेस सीक्वेंस करेक्ट है तो यहाँ पे आपको फेस सीक्वेंस करेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो वही आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है आर और आर डैश वाई और वाई डैश बी और बी डैश अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है इंडिपेंडेंटली जैसे कि ये phase sequence of the alternator are reverse अगर फेस सिक्वेंस अगर रिवर्स है even if the alternator are running at exactly the same speed इसका मतलब क्या है अगर आपने फेस प्रॉपरली भी कनेक्टेड है फिर भी आपको फेस सिक्वेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि तीनों तीनों लैम्प के आकर जो भी वोल्टेज मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो क्या होगा वो properly same equally glow glow नहीं होगे तीनों को अगर इक्वली ग्लो करना है तो तीनों के बाद जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वोल्टेज का वो सेम होना चाहिए इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको उसको मैच करना पड़ेगा ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है यही मेथड का ड्रॉबैक है सो so, ऑब्जर्वेशन में और दूसरा है क्या फेस सीक्वेंस करेक्ट है अगर फेस सीक्वेंस करेक्ट है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या यहाँ पे अल्टरनेटर जो है फेस सीक्वेंस करेक्ट होने की वजह से आपका जो इनकमिंग अल्टरनेटर है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो सो so, सिंक्रोनाइज करते समय क्या होता है ये जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि वो तीनों लैम्प का जो पीरियड है वो डार्क पीरियड है और उसी समय आपको क्या करना है इनकमिंग अल्टरनेटर को ऑन करना है so this is difficult difficulty और drawback of the this method तो ये ड्रॉबैक है आपको पेपर में एग्जाम में दोनों भी ड्रॉबैक आपको क्या करना है एग्जाम में प्रॉपर वे से लिखना है तो ये दोनों ड्रॉबैक है फर्स्ट क्या है it does not show whether the incoming machine is slow और fast and hence frequency is same और नॉट है स्पीड के ऊपर डिपेंड है तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल है इसलिए इसको जो जज कर पाना या फिर पता चल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनकमिंग अल्टरनेटर के लिए की प्रपोर्शन में सेकंड जो ड्रॉबैक है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये डिफ़िकल्ट है जज कर पाना कि वो डार्क पीरियड कब होगा thank you very much bye bye